шею, а другой вот на крышу возьмем. Пущай. И... Ой, болтался как парень. А, неловко, неловко. Ой, на стенах вызываешь руку. Два. Вот это. вместе с матерью на ярмарку поехали. Значит, никто мне не помешает. Ой, не надо, не ступеньте, не стригите, будите. Ой! мытые! Ах, вы мытые! Хозяин, хотите предупреди, Ну ничего, а я вот вас сейчас полиспорта и накрою, чтоб ничего не видели, ничего не слышали, никому ничего не сказали. мне тебя ничего не надо. Ой, ой, ой. Ты мне только смотри. Настю, а, мне шок посадить. Я Ой, ну тебе же от нее достается только. Ой, насеку я отдам. Красавицу нашу. Ой, красавица, глядей, кого спасла. Сам от нее отдам. А вот не отдашь. А вот fone, ah, tá a fone, de fone, sai o Edson, vai. Já para o fone, só para legal. Pode legal, se eu faria. Vai, vai, vai. Fone! Se assustir, vamos botar делаете утром зарядку? Тогда вставайте со своих мест и расставляйте глазами. запутались, никак не расчесать, вот мусорка. Настенька, ты еще и копейки не распила, я уже эту корову надарила. Так как же я смогла расплечь, если не такие мелкие косички заплетены? А вот кто-то же, это тебе на самого Елефанта косички заплел, чтобы ты умытый и причесанный спать ложилась. У, противный какой! Что, есть хочешь? Подожди, я сейчас тебе кашу сварю. А ты пока вот, да, молочко нашли домовых телефон чуланчик отнеси. Вот еще, он мне волосы путает, одежду прячет, а я ему молочко неси. Иди, иди, не ленись, у тебя вот нос сажен вчерашнего дня. Тоже скажешь, домовой виноват. Нет, голову принесу, а какая она у меня умная. Вот, я вот всегда на мне помогает, я за это не благодарен. Я его не знаю. Я знала, что ты раскидал на стоп вот такое придумал! Это не я, честное слово, не я! Это Домокольцев придумал! Это его рубзи! Вот и разбирайся с ним сама! А я пошла огород полоть, каждый на столе, поешь, приходи мне помогать! Как же его достать? Смеешься, Сельма? Ну все, я не играю! А ну хотя бы каким прекрасный, наверное. Ну а какой тогда? Да вот еще, я не подумала. Ну и как идея? Смешной! Ой, голова смешнее была, когда в лобом кухне а скакала. Знаешь что? И вообще, Иван, от а тебя в доме одни неприятности. А, обидеть хочешь? Я и не уйду. Ну, выходи, пожалуйста. Не полосно. Без меня пропадете. Ой, как я испугалась. А вот испугаешь, когда узнав о книгах пожалуй, на тебя с собой возьмем. Знаешь Пойдем, что? Поздно будет. чур меня, чур тебя. Ты чего голову-то? Э, а ну держись сейчас же. Э, вот, вот Ты побежу, подожди. и я тебя сейчас украшу. А чем мне украшать? Я тебя спали. Ну, вот как ты меня испачкал, так и я тебя. Ой, какой красавчик! Давай настоящее чудо молодое! Ой, чудо молодое! А ты сама спа! Кикни его! Я? Я думал, время класса. Да. Сейчас как ты положишь у меня? Родному домовому отмостылила. Э, конечно, конечно, я отвечаю, я случайно. Я не

И полезу сказал, сама в него лезать. Ну смотри, тебе же тогда Прочту тебя, лягушку, берегли, берегли, выкрутасы, знаешь.